Gordo zahar da nakaz galdugendu Oin, zeuen txako paritze Temporik emondako ziurtasunen abaritze Ez aldizeri emoten garrantzitze eh. Ez okin ikararik sentiten zune satiri Berak markako txubide egokile Ez itzi inoiz maitasune emotiri Bera da biziontako energize Defecto el matrix En hau makinera entxufetan Eun hain makinien piloto ta Itzitzen pano zu bota ta ez dau problema Iru teorema Musik errauta rege hatrik No fútbol, no opio, chat neure bururi en O Oian un poco loco, se tirando plomo y chu desfigure Ta gao ze homo Hau croma E men está u cromo e du beti partiéndonos el lomo Somos los que no quieren que seas Muy impensante da pensante ni en esclavo Estamos intentando romper estratos Beti Niño en complejo Al tajo, yo no destaco, aquí a destajo Yo no me quejo, buena casa aurrera eta punto hartu napunte punte bizize da irakasle ondu ez jota begora gu ez aflote hei hartu napunte, punte bizize da irakasle ondu due jota bebe Ti gora beti gora hartu laukote Puntxe horma argi urdin badator bat trote Ezetu hip hopa Historien baloriek ez ties mate Gaur jake mate Historien baloriek balizo daui triple Reverso eta bozinien gani barrure Akabak badakarre ritmue akabalo gure Kostako uinetiz, ez espazun gure Kostako uinetiz, ampleo modure